astăzi vreau să-ți uh, vorbesc despre a amâna. Cred că am amânat de mult să-ți uh, vorbesc despre verbul ăsta. Și undeva în engleză scrie că este opusul de, mm, deciziei. Și uh, am văzut un film, uh, The Closer, Closer, de fapt se, se scrie, are 8 minute și acolo spune că Până când o să mai amâni să fii persoana de succes pe care ți-o dorești? Până când o să mai amâni să, să renunți la faptul că ești îndrăgostit de starea ta limitativă în care ești și de durerile tale, ești îndrăgostit de problemele tale și așa mai departe. Atunci am plâns și acum după ce o să închid cu tine o să sun o persoană prima dintr-o listă de câteva zeci ehm, și am amânat uh, acest lucru, cred că un an de zile. Și acum, după ce închid cu tine, o să sun indiferent că voi primi refuz sau nu. Cred că e bine să, să nu mai amân, să fiu persoana de succes pe care mi-o doresc. Uh, și de și pe tine să nu mai amân să vii la cursul meu de improvizație, despre care nu pot să spun atât de multe într-un minut, însă pot să spun că vei trăi emoții puternice și îți vei debloca emoții foarte mult. Ce zici, vii? Ceau!